O gdybyś Ty, Jezusa, znał i gościł Jego w sercu Twym, wnet o gdybyś Ty, Jezusa, miał i kochał Go, jak On tak chce, On by Ci szczęścia zesłał zdrój i wnet odrodził serce Twe. On łaską swą ogarnia Cię, niebieski pokój ześle Ci trudnościach życia pomoc i wieczne wnet przybliży dni. Wybieraj więc najlepiej i krocznie stał.